وهلا صار في عالم مثلا تجي على البالي كانت قبل ما تجي يعني كانت من الطبقه اللي بتشتري من جديد احنا الملجا هون وبلشت شوي شوي الزباين تتعود على على على سوق البالي تتعود على منطقه الشياح وعلى تنين خميس بننزل بضاعة نحن عم نجيب دقمة آه، هي اللي بيسموها ال door to door الدقمة هي بتجي البضاعة كلها بقلب بعضها انه بكيس بيجي الكيس مشكل مثلا انه في جزدان في زنار اي شيء برا بالبيوت برا باوروبا مش عايزينهم او بيقدمون مساعدات انسانية لناس محتاجين او لمؤسسات خيرية عم تتصدر على لبنان هون ولبنان هون عم تنباع هيدي هيدي البلد على حسب عياراتها وعلى هوا المصادر تاعيتها عم تنباع آه، مثلا اليوم اغلى مصادر للبالي هي آه، بلجيكا معروف البلجيكي آه، عيارته جيدة آه، المعامل عندهم جيدة والألبسة اللي عندهم قريبة كتير على الذوق اللبناني يعني في عندك الباب أول في عندك بالصيف مثلا كريم واحد في عندك بالشتوي باب أول باب ثاني باب ثالث الباب الثالث اللي هو قطعة يعني تعبانة بتبقى مستهلكة إذا هي نمرة اثنين هتضرب الحبة عليك بدك تقول 2 دولار أو 3 دولار السنتر 2 دولار 3 دولار 120000 انا بدي ابيعها ب 200 بعدين شغلت البالي انا بعد من ايام امه شغلت البالي اوروبيه بيطلع بقول شغله اذا بتحط راسك على التكايه ما بتشوب ولا بتعمل لك حساسيه لهم حقه مبلغ وما بيسوى هلا الزبون بفضل يشتري من البالي لسببين في ناس بتقصد البالي لا آه، حتى يوفر على حاله آه، كتوفير مادي كونه في بالات كثير عم تنباع باسعار رخيصه باسعار آه، متدنيه اليوم عم تقصد البالي كمان للرفاهيه لانه في قطع كثير اوقات عم تطلع فلتات بالبضاعه اشياء مميزه اذا بدهم يشتروها من الاسواق اسعارها اضعاف مضاعفه زبون البالي زبون بالي يعني ما بيلبس جديد بيجي على نوعيه القطعه متانته جودته هلا عم بيجي زبون تا ما فيه يشتري جديد يعني في زبونات هلا كثير اجت على البالي ما كانت ما, ما بتعرف شو هي البالي يعني عم بقول لك انه تقريبا انه يعني اذا 200000 عم تاخذ انت هون كذا قطعه ب 200000 وفر كثير على الكهرباء لها كثير تاثير بال... بال... كان لها كثير تاثير كبير بالمنطقه كونه معظم المحلات معتمده او متكله على الكهرباء ب بي... اول شيء كاناره ثاني شيء ككوي الالبسه اليوم معظم المحلات عم تنزل الالبسه المستعمله بدون كوي هيدا عم يضعف القيمه الشرائيه لقطعه اللبس ازمه البنزين لها تاثير كمان بالموضوع كان انه آه، صار الزبون اللي بده يجي على المنطقه عم يعمل مئة ألف حساب لحتى يوصل لهون آه، الفرز المناطقي صار آه، له تاثير كمان كان له تاثير له حيز كبير بموضوع انه زبون من طائفي غير ما عادش عم يجي على هيدي المنطقه كونه هيدي المنطقة معروفة لطائف في غير كل هيدي الأزمات أثرت على سوق الشياح صار في تأثير آه، كتير كبير يعني مثلا قبل كنت تجيب غلة لنفرض بالشتي تجيب مليون تجيب مليون ونص المليون ونص اليوم فيه ألف دولار اليوم عم بتجيب 4 مليون 5 مليون 3 مليون و700 كلها ما بتعمل 100 دولار كفى <laughs>